آه ممتاز لدينا ريس معادية اقتلوها قبل أن تدمر المكان بأسره على رؤوسنا الأشجار مسح المنطقة أمامنا رصد عدو في بي أحتاج مساعدة رصد عدو في بي عدد من الأعداء في A أعيد التلقيم آخر لاعب باق هالك تبقى عدو واحد الكلام. المحفز اللاسلكي فعال أداء رائع من العجوز الآن؟ بريمستون أنت زعيم حقيقي لاعب باق تبقى عدو واحد سقط ثلاثة تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثوان ما زلت أفكر في تلك البومة يا سوفا فهي ظريفة جدا هل كان ضروريا أن تتمتع بكل تلك الظرافة؟ عليهم سأنشر الدخان أعيد تلطيم مسح المنطقة أعيد التلطيم Spike VA. القوف في نطاق منارة التحفيز وسنقوم تنشر الدخان كشف المنطقة آخر لاعب باقي سقط ال spike في اي آه، أسجد البصر تبقى عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية يريدون القتال من نحن لنرفض بنا شاهدوا هذا رصد عدو في بي عدد من الأعداء في إيه لقد اقتفيت أثركم مستعد لبعض العروض الضوئية يا رجل؟ لابد أن أتحمل سقطت ال spike في B. حصلت على ال spike. تبقى عدو واحد آخر لاعب باق رجعت السبايك موت حلفائي القنابل الدخانية أن تحجب رؤية العدو سنتحرك بمجرد إصابتهم بالعمى سوف أصبح كابوسهم خارقة تم نشر الساتر أحتاج مساعدة أحتاج مساعدة تبقى عدو واحد نقضي على هؤلاء الحمقى المنطقة ظلال متحركة انتشار الدخان لقد فقدتم قوتكم عدو بي تبقى عدو واحد اللازمة في البداية وادفع المال لقاء ذلك ثم أطلق النار على العدو وعندها تتم المهمة ما رأيك؟ سأريكم كيف يفعلها الزعيم أنشر الدخان further. قرار المسح من نشر الساتر تم نشر الساتر بقى عدو واحد لا توجد شحنات ظلال متحركة هنا قتل الجميع مسح المنطقة إطلاق درون أزيل زرعت السبايك تبقى عدو واحد آخر ميت جولة في الشوط لننفق كل شيء لن نبقي على شيء أستطيع الشراء قطة ال spike.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 احذروا احذروا أحتاج المساعدة عدو واحد أحتاج مساعدة آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية زرعت لسبايك توجد شحنات شاهدهم يركضون حين أطلق سهم الاستطلاع وعندها سنهاجمهم وحطت السبايك في بي آخر لاعب باق انتظروا حتى أعميهم قبل الهجوم صفوفهم تم نشر الساتر تم نشر الساتر لن يموت حلفائي تشفر المنطقة سقطت السبايك في اي احذروا تبقى عدو واحد القوس والسهم عتيقان لكن أحيانا يكونان هما الأفضل رأيت أثركم آخر لاعب باق تبقى عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية سأنال من أفضل شخصية لديهم لنقم بالأمر عدو آه، هيا لنذهب رصد عدو في بي عذرا آه. يا صاح لقد فقدتم قوتكم سقطت المعالجة وقعت السبايك تبقى عدو واحد نقطة الفوز انظروا إنهم بائسون واحد سقطت لسبايك في بي مثالي فاز المدافعون لقد محاك التاريخ من ذاكرته